Salut Poto, je me présente, je m'appelle Charlie, j'ai 26 ans, je viens de Bordeaux et actuellement je vis au Japon, à Tokyo. J'ai appelé cette chaîne en référence à l'acteur Jason Momoa. Tu ne sais pas qui c'est, c'est celui qui incarne le rôle de Karl Drogo dans la série Game of Thrones. Tu ne regardes pas Game of Thrones, mais je suis désolé pour toi désolé. Oh, va-t'en, va regarder le premier épisode et une fois que tu auras fini toute la série entière, tu pourras en revenir. De quoi la chaîne va parler Ça va parler de sport, de ma progression, de ma diète, de mes exercices, de mon ressenti et aussi de mon six-pack. On va pas se le cacher. Mais pas que. À travers ces vidéos, je vais essayer de vous faire découvrir un maximum de choses sur ma vie à Tokyo, sur ma vie au Japon, sur, euh, sur tout. Donc voilà les poteaux, à l'heure actuelle je fais 73 kg pour 1m73 avec environ 20% de masse graisseuse, ce qui équivaut à plus ou moins 15 kg. Mon objectif ça serait de perdre à peu près 8 kg pour devenir assez sec, de perdre ces poignées d'amour qui me cassent les couilles, qui me suivent depuis tant d'années et que j'en peux plus parce que faut que ça finisse, faut que ça s'arrête. Cassez-vous putain <laughs> À propos des entraînements, j'irai à la salle 5 fois par semaine avec 2 jours de repos. J'essaierai de travailler toutes les parties du corps, y compris les jambes. Je ferai aussi par jour 20 à 30 minutes de cardio en espérant forcément au bout d'un moment de pouvoir augmenter ce temps parce que c'est vrai que le cardio, je l'avais, je l'ai perdu, je monte trois escaliers et je suis essoufflé. Au niveau de ma diète, c'est très simple. Non, c'est pas simple. <laughs> pense qu'à bouffer. Ça va être très compliqué. Ça sûrement le plus, la partie la plus compliquée de cette aventure. Je ne pense vraiment qu'à bouffer et je vais essayer de réduire les quantités pour euh, avoir un apport calories par jour à environ 1800-2000 calories. Pour perdre du poids, il faut juste que votre apport en calories dans la journée soit inférieur aux calories que vous avez dépensées. Et là, vous allez forcément perdre du poids. Donc voilà les poteaux, la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé. Euh, marque dans les commentaires ce que tu en as pensé. Si tu as des idées pour que je m'améliore, si tu as des conseils pour ma diététique ou si tu as de la motivation à m'envoyer, je suis preneur, il n'y a pas de souci. Partage cette vidéo, like-la, reste connecté parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui arrivent très très très très très bientôt. Sur ce, je vous dis ciao